recording. Recording is in progress right now, again, for Mr. Gabo. So here we are. Let me share the screen right now. What do you see here again? What do you see here? Uh, ah, yes. What do you see? Hasa? Color. Hasabeth. Ah, you see it here? Yes, my name. Your name, okay. What else? Do you see? If I write it here and say Jessica, Jessica in a different color, for example, instead of this, let's say Jessica prefers the green color or Jessica prefers another color, which is, uh, let's say, black, okay? Black. She told me that she preferred the black color. But, Jessica, are you here? Jessica, are you here? No, Jessica hasn't arrived yet. Okay. So, you see, but let me stop. Let me stop doing this. I'm going to stop sharing this. Y voy a irme a algo que le publiqué en el momento de receso. ¿Qué publiqué ahí en, en el WhatsApp del grupo, Hazabeth? Ah, déjame ir a ver un momento. Ah, de la lista de la lista de verbos irregulares. Eh, eso lo he sacado de este libro que no está muy bien impreso. Este lo imprimí yo aquí mismo en México. ¿eh? Pero me di cuenta, para quien me preguntaba ayer, que creo que era Jessica, que dónde conseguí ese apéndice está al reverso del libro, en las últimas páginas del libro. Tú que lo imprimiste, porque yo sé que tú lo imprimiste, me dijiste, Hasa. Lo imprimí tú lo imprimiste. Después que está la clave de gramática de las respuestas a la Grammar Plus, aparece Grammar Plus Answer Key. ¿Te das cuenta? Después de o antes de ese Grammar Plus Answer Key, ¿no te aparece la lista de verbos irregulares en tu libro? Oh, pasa que no lo tengo acá a la mano. Ah, ok, no, tranquila. Tranquila, yo voy a buscar mi libro, que debe estar ahí en una maleta. <laughs> que lo dejé en una maleta. Yo encontré este, que es el del tercer libro, ¿eh? Y tengo también el primero y el segundo lo tengo prestado. Este, y no me lo han regresado. Este, mm. entonces, tengo que tener mis libros a la mano. Entonces, ese es el problema. Vamos a parar el compartir este que está acá. Y vamos a compartir ahora sí, eh, no este. Jessica, ¿me estás escuchando? Jessica. Yes, Jessica. yes, but, the dog is barking. <laughs> Ok, aquí Jessica estaba escribiendo. ¿Qué ves en la pantalla, Jessica? Um, my name and name. Ok, ¿y qué usted que estoy haciendo aquí de loco? ¿Un dibujo? <laughs> Bueno, yo puedo dibujar lo que quiera aquí según esto, ¿no? O puedo limpiar toda la pantalla ahí está limpiado, limpios, <laughs> limpios, he limpiado todo, ¿verdad? Y puedo trabajar con la whiteboard, ¿ok? Mejor que lo como aparecía previamente, pero no he, aprendido a manejar ello, ¿eh? Pero eso que estaba diciendo ya anteriormente vale la pena tenerlo en cuenta, ¿ok? Mm, algo más, voy a dejar de compartir esta pizarrón y voy a irme otra vez a compartir, pero ahora voy a compartir mi WhatsApp. Esto que le envié aquí, pueden verlo, ¿verdad? Yes. Ok. Eso es una lista de verbos irregulares que presenta este libro, que es el libro 3. ¿Ok? En su libro debería aparecer una lista de interchange de verbos irregulares. ¿Ok? dice aquí, puede verlo un poco más grande, lo puse más grande. El verbo to be, am, are, is, aparece been. Y así como le dije, por ejemplo, que el verbo drink, que es el verbo tomar, beber, está aquí. Aquí lo tienes en participio pasado, drunk, ¿lo ve? Y drank el pasado. O sea, que ustedes deben tener en alguna sección de ese libro, o bien al comienzo, o bien al final, debe haber este apéndice pues no creo que hayan dejado de colocar. Paro el compartir esto que está acá para irme al texto otra vez, al libro otra vez, a su libro. Vamos a ver si es posible. Let's see. It's here. But this is page uh, from, from unit 6, from unit 10, sorry. Exercise number, I this is from, from page 141. So we are going to continue this here. Hazabeth, could you please read what you see here? Present perfect, already, and yet. Already significa ya. Ya hemos cubierto ocho unidades del programa. Esta es la novena. We have already covered eight units of the program. Okay? Uh, no, esta es la décima. This is the tenth unit, isn't it? This is unit number 10, isn't it? What unit is it? Yes, it's correct. It's correct. Okay. But we haven't covered, we haven't covered unit number 11 yet. We haven't covered unit 11 yet. Okay. ¿Qué he dicho allí? Que ustedes no han cubierto. Nosotros no hemos cubierto la unidad 11 aún. La palabra yet se emplea para la negativa. La palabra already se emplea para la afirmativa. Generalmente también para hacer preguntas se utiliza yet significando lo mismo que already, como decir ya. Cosas raras del idioma inglés. Aclaratoria que hace aquí, pero de todas maneras la vamos a leer en inglés. Hazabeth, could you please read this here? Mm, yes, use the present perfect for action that happened sometime in the past. Okay, present perfect for actions that come from the past. So act happened sometime in the past. Okay, now, could you okay. please continue reading the next one, Jessica? Yes. Um, use yet in a questions and negative statements. Have you checked your email yet? Okay, when you say check it, no, it's check, check, Check. Listen, check. Yo sé que es difícil pronunciar una K y una T inmediato. Check, check, check. Okay? Esa es la forma correcta de pronunciarlo para que lo sepa. Have you checked your email yet? Este yet aquí adquiere la connotación de ya. Ya has checado. A propósito, no te suene mal, Hasa, porque aquí se dice checado en lugar de chequeado. ¿Ok? Verificado. <laughs> ¿Ok? Es checked. Ok, Pero pues, como estoy en México, tengo que decir, ¿y para qué? para que no me tire nada aquí Jessica en la cara. <laughs> Jessica, can you please read the next one? Yeah. Um, no, I haven't turned, turned on my computer yet. Use already in affirmative statements. I've already checked my email. Muy bien, ahí te corregiste, muy bien, eso es. Entonces, que quede claro que yet para negativas que yet también es para las interrogativas, interrogativas y negativas, pero que already es para las afirmativas exclusivas. Already significa lo mismo que yet cuando es una pregunta, pero yet significa aún cuando es una respuesta negativa. Teacher, no, um, Sorry, already can you use, use it on a question? Not generally, not usual. For questions is yet, most of the oh. time. Informally, you can find somebody who says already, have you already done? But it's mostly used in a formal way yet, okay? And okay. for, formalmente, yet es para la interrogativa y already exclusivamente para las afirmativas. Eso es lo que tienen en cuenta, ¿ok? Pero sí he escuchado más que uno, más de uno decir, en lugar de esto, have you already checked your email? no es lo usual, no es lo común. Lo común es, have you checked your email yet? ¿Ok? Aunque no sea negativa. ¿Ok? Pero significa ya, ya, ya has checado, has verificado tu email, has revisado tu email. ¿Ok? Ese es ya. Y el ya tiene una posición distinta como la tiene en castellano, porque no es español dice el ya a comienzos de la oración o intermedio. ¿has tú checado ya? Y lo puede poner aquí o allá o aquí. Pero en inglés el yet va al final y el already va a ir entre el have y el participio pasado del verbo. Atención a eso. Escúchame bien. ¿eh? El yet va al final de la oración cuando el already lo colocan entre el have y el participio pasado del verbo. Locuras del inglés. Y se lo digo en castellano para que lo entiendan clarito, porque si se lo digo en inglés vamos a quedar igual. <laughs> okay? So, you are going, uh, taking in account what you have already heard, tomando en cuenta lo que ya han escuchado. Could you please complete these sentences? Complete the conversations with the present perfect of the verbs in parentheses and short answers. In this case, you can include already or yet. Okay, what do you say? Uh, eh, Elizabeth, you are A. Uh, Jessica, you are B. Could you please start? Uh, has Leslie called you lately? Lately, lately. Lately. Lately. Uh-huh. Mm, no, she, she hasn't. Uh-huh. Call, call me? Called me. She hasn't called oh. me. That's okay. Oh. She hasn't called me. Okay, continue. Yet. But yo podría incluir, I... yo podría incluir aquí yet. No, she hasn't called me yet. Okay. si se quiere. Sigue. Okay, but um, yet got some emails from her. I I have got but I, or I have oh, got. Oh. I've, e con apóstrofe B, e, apóstrofe B-E. Cuando tú dices eso, oh, eh, ya he recibido. I've got, o I've gotten. Escúchame bien también esto. El americano no suele decir got, gotten, perdón, y suele decir got. Pero el británico suele decir gotten, gotten. Entonces, el participio pasado del verbo get puede ser got o puede ser gotten. Depende si es británico o si es norteamericano. Eso es un rollo. ¿Mm? Un rollo. Okay. Es como ese checado o chequeado. El mexicano dice checado y, usted, y nosotros decimos chequeado. ¿eh? ¿Está claro? Es algo parecido. ¿eh? Sure. Okay, let's continue with the next one. Hasavev, could you please ask the question now? Um, have, have you and Jane um, haven't lunch yet. Had. H-A-D, because have in past participle is had, okay? Have had, have had, okay? Hmm. Do you understand this? Have you and Jen had lunch yet? What do you answer, Jessica? Um, no, we we haven't. We haven't. It's okay. Very good. It's it haven't. Uh, haven't. Is it here? Okay. Yes. Continue. No, we haven't. We're thinking of going to Tony's. Um, to Tony's. Uh -huh. are you tried tried have you tried it yet? Have you tried it yet? Have or haven't. Oh, it could be haven't you. or have you tried. In this case, is have you tried it yet? Come with us. Come with us. Okay? Come with us. Okay? okay. So you say, have you tried? Have you tried it yet? Come with us. Continue reading. Hasa Yo, mira, está lento, mi computadora está muy lenta. <laughs> El mouse no me obedece, honestamente. Eh, Hasa como que se me fue del aire también. ¿Y tú, Jessica? No, no, I'm here. Ok, estás aquí. Jessica, se me fue del aire. No, I'm here. Ok, mira, esto que estoy haciendo con el mouse eh, me indica que mi internet está pero de terror. Porque no me obedece. Te lo juro que no me da. Mira, no se mueve. Entonces, qué está pasando. Ay, Dios mío. Vamos a ver cómo le muevo esto. Si no, paro el compartir. A ver. Voy a, voy a usar el mouse, el touch screen. Y voy a compartir otra vez. A ver si me lo logro voy a usar el mapa. A Ajá. Estoy usando el otro, la otra herramienta. Porque esto no me está respondiendo. Dice que la batería está fallando. ¿Me escuchas? Ya. Ok. ¿Quién sí se fue fue Hassan? No, I'm here. Aquí está. Ok, aquí está. Ok, ahora sí como que me está respondiendo. De momentánea gajes del oficio. Me disculpan de verdad mi novedad, pero esto aquí no está mal. Ok, continue reading. Who is going to ask a question? ¿Quién va a, hacer la pregunta? I, I, letter A. Ok. Thanks. I haven't eaten I haven't eaten yet. I haven't eaten there yet. There, yet. there yet. But. But. I've heard it's pretty good. I've heard it's pretty good. I've heard it's pretty good. Discúlpeme, pero no voy a sacar más estas herramientas aquí. ¿eh? Porque las puedo sacar y después no las puedo ni, ni mover. Está muy pesada. Esta hojita pesa demasiado. Paso. Okay, look at the things. Jessica, read the instructions here, please. Read the instructions here in letter B. Mm. Me disculpan que el mouse está como que divagante, porque esto no, no está funcionando. Estoy tratando de mover... Eh, no, eh, es cuestión del, del internet. mira, estoy tratando de reducir la página, de ampliarla, y a mí no me gusta usar el mouse del, el mousepad, pad, Porque no lo domino. Pero ahí voy. <laughs> poco a poco voy aprendiendo. Little by little, step by step, I'm gonna learn it. Okay, look at the things Matt said and put the adverb in the correct place in the second sentence. Observe, yet is, is not written in the correct order. You see, I'm very hungry. I haven't eaten yet. Okay? Can you read the second one, Hazabeth? Yes, I don't need any groceries. I've gone shopping already. Include already. Where do you already, where do you write already? Uh, I've already gone shopping. That's correct. It should be placed here. Donde ve la manito. Y estoy aquí como ustedes no tienen una idea porque no me gusta este mouse. No funciona. No está funcionando. I've gone. Okay, I've gone shopping. I've already gone. I've already gone shopping. A propósito, by the way, you know what groceries are? Do you know? Jessica? What are, what are groceries? Do you know what groceries are? Me? Yeah, Jessica, what are groceries? Um, a store of food. The products that you can buy in a grocery store, in a supermarket. For example, you can buy fruit, you can buy vegetables, um, you can buy Coca-Cola, beer, everything. These are groceries, mostly food, any kind of food, bread, groceries are everything that you can buy in a grocery store, ¿ok? Yes. No, para que no lo vaya a interpretar, yes, eh, Hazabeth, no lo vaya a interpretar como grosería, eso no son groserías. <laughs> Eso son abarrotes, como le dicen aquí en Sounds México. Like ¿Cómo le dicen a los abarrotes allá en Chile, Hazabeth? No, grandes tiendas, multitiendas. Ok, multitienda, pero eso son el eh, abarrote que es algo pequeño, ¿verdad? Como una bodeguita. ¿Sí o no? ¿Cómo llaman a las bodegas allá? ¿Eh? A las bodegas de allá, ¿cómo le llaman? ¿Almacenes? Mini, Minimarket, market. Mini market. Eso es un abarrote aquí, un mini market. Mm. ¿Eh? Aunque hay supermercados aquí que aunque sean como horreras, no son tan grandes. El que tengo en la esquina es pequeñito, como un abarrote. Hay horreras grandes. Abrera son como decir central madeirense allá en Venezuela. ¿eh? Ah, ¿Te, <laughs> ¿Te, recuerdas del yeah. central madeirense? A lo mejor ya quebró todo. <laughs> okay, continue reading. What is next? Number three. Um, Number three. Who, me or Okay, Jessica, can you do it? Number oh, three. Yes. Um, ha what have you done? Have you been to the zoo yet? Okay, yet. Okay, Hazabeth, can you read number four, please? Mm, I called my parents before dinner. I've already talked to them. Okay, repeat it again. Called, called, called. And repeat it again. Talked, talked, talked to my, Talked talk to them, talked talk to, to them. to them. Okay? I've talked to them. I've. Cuando, cuando tú pronunciaste I've, you do say I've already. I've already. I've already. I've already. Si lo pronuncia dice este I've. ¿Lo ven? I've already talked to them. Or I've talked to them already. ¿Ya ves cómo, cómo aquí me lo cambió? La mayoría de los norteamericanos dicen I've already. pero tú encontrarás una variable, alguien que diga already para el final, ¿ok? Al final. Pero no es usual, te lo advierto, no es usual. Lo más usual es que coloquen entre el verbo have y el participio pasado de already. Yo que se lo digo que sí he escuchado, hay variaciones, como en todo en la viña del Señor, ¿ok? Bien, vamos a dejarlo esto hasta aquí. Let's cut it. Let's close this, and let me go back again to the page of the book where we were. But you wouldn't imagine that I am trying to do this, but probably the battery of this mouse is not working at all. Or, I don't know, probably the internet is not working. Dígame usted, usted que saben de informática, ¿qué, más, qué será más probable? que ahora sí, que me cuesta trabajo hacer esto. Okay, here we are again. Okay, now, here we are again on page, the previous page, which is, y aquí se me presenta otro problema, porque no, no voy a hallar cómo, ah, mira, lo moví, lo moví, está bueno. <laughs> ok, let me continue, no, mira, estoy luchando con con el mouse tengo que tenerlo solucionado. Si no, voy a poner mi mouse viejo, el alámbrico, pues. El otro no funciona. Y a mí no me gusta este mousepad. Mi hijo sí lo maneja muy bien, pero yo no. Ok. So, could you please continue with this? How many times, this is the activity letter A. How many times have you done these things in the past weeks, in the past week? Okay, write your answers and then compare with a partner. What is A? How many times have you cooked dinner, Hasavev? Mm, how many times? Uh, I don't know. Um, medium hour? How many times? Three, four, five times during the past week? Uh, one hour. No, no, it's it's you're not talking about the times, the time here. But how many times? Once, twice, three times, four times, five times, oh, okay. on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, or every day. How many times have you cooked dinner during this week? Oh, Oh, oh, three times me, three times Gustavo. <laughs> okay, your your husband helps you. That's okay. That's democracy. Democracy. Yeah. <laughs> because my <laughs> my wife says that I have to do it every day because I am sitting here. I don't go out. I have to work here at home as the housewife, or house husband. Ese, la, esto es la, la declaración de la mujer moderna. El hombre hace de todo si se queda en la casa. Lava, plancha, cocina y todo. <laughs> Así tiene dominado a Gustavo. Pobrecito Gustavo, vale. <laughs> okay. Now, uh, how many times have you washed the dishes, Jessica? Um, every day. Every day. So, how many times have you listened to music, Hazarev? Um, in the past week, in the in the past week. about um, what time a week? No, no, no, no, no. What time? No. How many times have you listened to music? Parece que no me has entendido. ¿Cuántas veces en esta última semana has escuchado tu música? Mm, por esto, una vez, what time? <laughs> Only once. but you have to say only once. Repeat only once. once. Once is O-N-C-E, okay? Once. or twice. Si en lugar de decir una vez, no dice one time, sino dice once. Si son dos veces, mm, dice twice. Si son tres veces o más, dice three times, four times, five times. Préstame atención a esto. Voy a abrir cosas que me va a costar trabajo, ¿eh? Pero voy a hacer el intento. ¿Ok? Voy a hacer el intento. Voy a escribirlo aquí porque... Once. Once. equals equals mm, what is it equals oh god equals one time tú no dices one time esto no se dice one time no se dice no es posible ellos dicen once para decir one time twice repeat it after me twice twice okay twice equals equals okay oh okay equals two times pero ellos no dicen two times dos veces lo dicen twice okay ten en cuenta ese detallito entonces how many times once or twice a week okay in the okay. last week okay what do you say for number four how many times have you done the laundry er, Jessica um and um, in the past week, uh, two, twice. Twice. Okay, twice. Instead of saying two times, you say twice. How many times have you gone to a restaurant, Hasabev? Oh, once. Once. once. Okay, once. Once, only once. Okay, only once a month una sola vez al mes. Ah, no, está peor, no, peor estamos nosotros, una vez al año. <laughs> no hace daño, pero <laughs> once a month. One, okay. Now, how many times have you cleaned the house, Jessica? Um, what, twice a week. Five, five times? No, five twice times? a week. Five times during the whole week. Okay, five times. No, okay. twice, two times. Twice, uh, ah, twice, two times, twice a week. Okay. twice in the last week, twice. Dos veces en la pasada semana, okay? Now, you, you say, I've cooked dinner twice this week, or I haven't cooked dinner this week, okay? You can say that, okay? Now, ah, esto lo vamos a tener que dejar para allá, para, para el día lunes, si Dios quiere. Porque ya nos corta y ya esta, esta bendito mouse no me está dando como para abrir, reducir. Ya tengo que revisar qué es lo que está pasando. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Let's read this. For Monday, for Monday, we are going to be here. Okay? For Monday, Monday is May 23rd, I think. Is 23rd? Yes. yes. 23rd, 2022. So Uh, all I gotta tell you is, I don't know how I'm gonna move this, but I'm gonna try. No saben <laughs> la fuerza que estoy haciendo aquí con este pad. Este pad, eh, mira, un desastre conmigo, porque yo no sé moverlo como, como lo hace mi hijo, que <laughs> seleccionar algo es un rollo. Bueno, le digo, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su atención y nos veríamos entonces el día lunes, si Dios quiere, si Dios lo permite, a las 7 y cuarto. ¿Ok? Have a nice weekend. ¿Ok? Que pasen feliz fin de semana. bye. bye.